Diolch Arwyn am y geiriau caredig. Uh, I fod yn fanol gywir o Fryn Crig, rhaid i chi sydd yn dod o fyrionydd, mae hwnna'n bwysig, uh, ond diolch am y gwahoddiad. Diolch arbennig am y gwahoddiad i fod yma uh, heddiw. Uh, fel glwswch chi gan arwyn, mae gennau brofiad uh, sylweddol ym myd addysg ac o fewn ysgol. Ac i'r addau helaeth, dwi'n falch o'r cyfle yma i rhannu yn argraffiadau i o lle mae pethau, Ac o hynny o sabwynt rwy'n fi oedd yn, yn gweithio mewn ysgol gan arwain ysgol am gyfnod hir, ac felly dod ar, ar theori a'r profiad prifysgol a phrofiad ysgol uh, hefyd ynghyd. Fel, fel dwedodd Arwyn, uh, mae, dwi ar hyn o bryd yn, yn ddion uh, y gyfadran addysg uh, yn y Dwyndod Dewi Sant, a da ni newydd sefydlu athrofa addysg uh, yno a'r bwriad ydy fod yn rhan allweddol o datblygiadau sy'n digwydd o fewn y gyfundrefn yma yng Nghymru. Dwi hefyd ar hyn o bryd yn rhan o'r IAG, fel mae'r acronym yn ei ddweud, sef y grŵp annibynnol uh, sydd yn gorychwilio datblygiadau'r cwricwlwm. So mae hynna sylwadau sydd gen i yn dod ynghyd â'r profiad yna o arwain yr athrofa addysg yn y brifysgol a hefyd fod yn rhan allweddol o'r datblygiadau sydd yn digwydd o dir llywodraeth ac yn rhan o'r chwilio hynny uh, sydd uh, ar hyn o bryd yn genedlaethol. Oedd Arwyn yn sôn am yr acronymau yn doedd, um, am yr EOLs, mi sôn am yr IAG fanna. Nath o'n haro i bod yr acronym ynglyn â'r meisydd dysgu a phrofiad yn dod yn MDF A dwi'n dwi credu mae dyna gryfder yr hyn da ni'n datblygu. Da ni'n gobeithio bod yr hyn da ni'n datblygu yng Nghymru yn rhywbeth sy'n mynd i bara oes ac yn debycach chi dderwen ac mae o i, i an MDF. Ond dim pregeth sydd gynnau heddiw o gwbl. Rhannu sylwadau, rhannu profiad. Dwi wedi eistedd yn y gynulleidfa fel ydych chi'n neud y bore yma droion dros y blynyddoedd ac yn cael pobl yn dod i fewn ac yn dweud gen i mae'r ateb, gen i mae'r ma, ma er profiad neu rhyw becyn i werthu, ond y neges sydd gen i, fel dweud oedd y siaradwr diwethaf, yw ganddoch chi mae'r atebion neu ganddo ni fel cyfundrefn. A dyna yw'r sylwadau a'r profiadau a'r sgyrsiau wedi cael yn, yn genedlaethol. So mae'n bwysig bod ni yn mynd o yma heddiw yn sylweddoli mae dyna yw'r neges bwysig. Mae nid rhywbeth sy'n cael ei wneud gan rhywun arall i'w datblygiad, ond rhywbeth sy'n cael ei wneud ganddo'n ni gyda'n gilydd fel cenedl ac fel proffesiwn. Wel, beth am y dyfodol chwyddiannus felly? Um, Mae'n gyfle cyffroes yn y marn ni, ac fel o'n i'n dweud, dwi wedi cael y profiad yn ddiweddar o fedru fynd i, ar, i wledydd eraill yn rhyngwladol, ac yn ddiwahân maen nhw'n canmol yr un sydd yn digwydd ac yn gweld yr, yr diwygio a'r newid yn y cwricwlwm mae rhywbeth cyffroes a bydden nhw fel gledydd yn y ywyddus iawn i ddilyn yn y siampl ni. A hefyd wrth gwrs mae'r OECD wedi cadarnhau ac wedi canmol y gwaith mae'r Llywodraeth yn ei wneud yn, yn alunio'r system gyfan ynghyd. Oedd arwyn y sôn yn bore yma sut mae hynna'n digwydd yma yn y gogledd. A mae hynna i, i weld yn glir yn y, yn y ddogfen y genhadaeth genedlaethol sy'n newydd cael ei, gyhoeddi gan y, y gweinidod addysg. Ond mae'r neges yn glir yn y genhadaeth bod ganddyn ni o'ch rôl i chwarae a'r cyfle cyntaf mewn gwirionedd yn yr holl lynyddoedd y dwi wedi bod yn arwain ysgol i gymlynedd ac wedi bod yn y profesiwn i ni fel presiwn cymryd perchnogaeth o'r datblygiadau. Fe ddechreuais i ddysgu yn 1987 pan gyflwynwyd yr cwricwlwm cenedlaethol, a dwi wedi cael ynghodi yn y cyfnod lle oedd bopeth yn cael ei roi i ni, a bod yna, bod yna fframwaith pendant i'w ddilyn. Mae yna gyfle nawr, a mae'n gyfle cyffroes iawn i berchnogi'r newidiadau, i greu rhywbeth ydy ni'n rhan allweddol ohono fo. A hynny ys y cyntaf esblynyddoedd. Um, a faint o weithiau da ni, o dwi wedi wneud, a chithau efallai bod yma'n eistedd fanna, neu yn y gorffennol wedi dweud trenu fydda yna ffydd yn cael ei roed i'r profesiwn i arwain. Trenu fydda nhw'n rhoi trest yn ni i fedru arwain pethau. Wel mae hyn yn digwydd nawr. A dyma'r cyfle cyffroes i ni ymateb i'r ffydd yna ac, ac ymateb o'r profesiwn yn ymarnu ac i berchnogi. Ond mae hynna yn her ydy a mae'n mae gyfle. A da ni'n cael cyfle nawr i ail ddychmygu ysgolion oedd hiw'n sôn am borma am sefydliadau sy'n dysgu a mae yna gyfle hefyd i ymestyn datblygu a phroffesiynoldeb yr athrawan. Ond bod hyn yn golygu newid a bod yn agored i syniadau newydd. Mae'r cwricwlwm, na i sôn yn mynd am, am natur cwricwlwm, yn rhywbeth sydd yn arfer cymdeithasol. Mae eisiau ni ddatblygu hefyd ymhellach gweithlu berniadol, a thrawon fel dyhongwyr berniadol y bolisi, a nid derbyn bopeth yn slafaidd unigolion fewn stafell ddosbarth sy'n gallu penderfynu ein dynan beth sydd yn gweithio yn y cyd-destun hynny. A ni jyst derbyn beth bynnag sy'n cael ei roed oddi ar y silff fel pecyn gan i gwmni penodol neu rhyw gwrw penodol a beth bynnag, ond bod nhw'n gallu penderfynu dros ein dynan beth sy'n gweithio iddyn nhw a'r disgyblion sydd o'i blaen nhw. A phorodrwydd, fel dwi wedi dweud, i gymryd yr awenau. Proffesiwn sy'n weithredol. Sonios i am gwricwlwm Pur anaml mewn gwirionedd yn yn amser un yr ysgol, oedd yn ystyried ac yn astudio ac yn trafod beth yw cwriclwm. Yn anna dim, ond yn sôn am amserlen neu colomnau opsiwn neu dewisiadau. Ond mae cyfle ni nawr yn rhan o'r broses yma i ystyried cwriclwm ar rhywbeth sydd yn fwy na hynny. Nid cynnyrch ydi o, ond proses y cyfle ni drafod beth yw'r syniadau mawr, beth yw'r dibenion cwricwlwm, beth yw'r egwyddorion a beth yw'r gwerthoedd sydd gennym ni o fewn y cwricwlwm hynny. A pha wybodaeth sydd angen ar bobl ifanc. Beth yw'r dilliau priodol, beth yw'r dilliau grymus, Dilliau. nid un dill, ond beth yw'r dilliau sydd yn gweithio. Ac hefyd i, i ymrafael ar rhwystrau. Beth yw'r rhwystrau sy'n yn rhwystro ni rhag newid ein hysgolion? Sut da ni'n mynd ati i addasu'r diwylliant a'r strwythyr sydd ei angen er mwyn ymateb i'r her i'r gynhadaeth genedlaethol? Pa rolau a systemau sydd ei hangen er mwyn gwneud hynny? A beth yw'r adnoddau perthynol sydd, sydd ei hangen hefyd? Mae yna gyfle i nawr i ni gyd fel cyfundrefn i chitha fel peneithiad i, i, i fynd i'r ymrafal a thrafod yn union beth yw cwricwlwm. Nid amserlen, ond mae yn gynnwys, ydy mae cynnwys yn bwysig, ond mae hefyd yn ddarpariaeth, mae hefyd, hefyd yn asesu, yn ymwneud ag asesu call a doeth, a hefyd yn ymwneud ag addysgeg. So mae'n bwysig bod ni nawr yn cymryd y cyfle yma, da chi'n mynd i cael cyfle heddiw i drafod hynna'n ymellach. A i rwy'n sy'n wedi, fel dwi wedi dweud, bod yma cyhyd, mae wedi bod yn glir, mae nid un ateb sydd. Mae yna sawl ateb i sawl ysgol. A mae'r proffesiynoldeb cydweithredol yma, y collective professionalism yma, yn cael ei annog a'i hwyluso. Dwi wedi gweld hynny'n glir ar lefel yr IAG, y grŵp golchwyr cenedraethol yma, lle mae yna ymgais pendant i'n trio wneud yn siŵr bod y systemau, bod yr isa deiledd yna sydd o gwmpas ysgolion yn galluogi ac yn cefnogi y newidiadau yma. Efallai, dwi'n yna ddim yn hollol glir bob tro i rwy'n sydd yn yng nghanol pethau'r brawn dydd iau glib uh, yn yr ysgol, ond mae yna ymgyrch pendant i drio sicrhau bris y deilad yn gwneud hynny. Um, er enghraifft, marw, ECD wedi cydnabod, er enghraifft mae Estyn nawr yn wedi dweud yn glir y bydden nhw'n cydnabod o arloesedd. So mae hynna'n glir. Mae'r Llywodraeth hefyd yng nghanol y broses nawr o ail edrych ar y mesurau at y bolrydd. er mwyn sicrhau bod hynna'n adlywyrchu egwyddorion y dyfodol llwyddiannus a hefyd gyda'r bwriad o chreu at y atebolrwydd deallus a llai cil ac yn adlywyrchu felly yr hyn da ni'n credu y dylai sail addysg i fod. A hynny yn amlwg mae'n fwy na sicrhau bod yna grŵp arbennig o ddisgyblion ymlaen ar ddeg yn cyrraedd yr ec yna yn iaith neu'n yn mathematics. So mae yna ymgyrch pendant a mae yna fesuriadau droed yn genedlaethol i hwyluso y datblygiadau yma ac i alluogi'r datblygiad yma. A, a mae yna ddyfyniad wrth gwrs fyddwn ni'n troi ato'n aml iawn um, gan Socrates fydd yn dweud um, cyfrinach newid i nid i ganolbwyntio eich yni ar ymladd yr hen, ond adeiladu'r newydd. Ac efallai mae rhaid i ni wneud hynny nawr, cael gafael yn yr cyfle yma i wneud rhywbeth sydd yn wahanol. A mae hyn yn bwysig i fi. Fel y dwedodd Arwyn, yn yr ysgol, fi o'n i'n manteisio ar unrhyw gyfle gallwn i o fewn rheswm i drialu ac i arloesi. A mae'n bwysig bod ni gyd yn mynd teimlo bod yna fwy fywyd na eistedd yn y set gefn, bod ni'n rhan o'r pethau. Dim yn aros i rhywun arall i wneud y gwaith, ond fod yn rhan o'r broses hynny. A fel dywedodd Steve ar, ar y cychwyn, mae yna gais penodol gan y Llywodraeth i ni gyd i ymwneud â'r datblygiadau, i ymwneud â'r gwaith sydd yn digwydd gyda'r arloeswyr cwricwlaidd, da chi'n mynd i glywed amdanyn nhw heddiw. Mae'r safonau proffesiynol hefyd. Na chi ddatblygiad arall sydd yn rhan o'r eisa deiledd yma sydd yn galluogi pethau i weithio. Mae'r safonau proffesiynol newydd yn gofyn am broffesiwn sy'n feddylgar ac sy'n myfyrio a sy'n weithredol. Um, da ni ddim yn mynd i gael cwricwlwm sy'n rhywbeth ydym ni'n mynd i gael ddi ar y sylf yn, bac, yn becyn gorffenedig, llawn ac yn barod i fynd. Cofiwch proses ydy datblygu'r cwricwlwm yma ac nid cynnyrch. A dwi'n gwybod, mae yna wasgedd ar ysgolion. Mae yna bwysau o ran y gofynion sydd arnoch chi o fewn yr ysgolion. Ond dwi'n meddwl bod ni'n bwysig hefyd bod ni'n medru i nôl ac, ac edrych ar y datblygiad newydd yma sydd yn y pen draw ymdi greu dinasyddion yng Nghymru sydd yn barod ar gyfer yr unfed gan ar bymtheg, ac sydd, fel dwedais i eisoedd, yn cael ei gydnabod yn ryngwladol fel datblygiad cyffroes ac arloesol. A mae'n ganmol mawr i'r gwaith o'n i, so fyddwn ni'n unwaith eto yn eich anog chi i gymeryd y cyfle i fod yn rhan o'r broses yma'r datblygiadau newydd. Mae yn gyfle i greu newid mawr. Mae'n gyfle i ddathlu a rhyddhau addysgu, y dysgu sydd yn digwydd yn y dosbarth. Um, Mae'n gyfle arbennig yn y mar ni ac fydda fy'n drenu pe bawn ni'n dweud da ni'n rhy brysur yn gwneud pethau eraill. Mae yna ymgais penodol i o ddar hynny, ond mae'n gyfle arbennig yn y mar hynny. Felly, chi yw'r grym yw'r neges clir sydd gen i bore yma, a'r anogaeth i chi fynd ati i weithredu. A fe soniodd arwyn ar y dechrau ac mae yna ganmol mawr wedi cael ei i leisio heddiw am y gwaith ydych chi yn y gogledd o'n rhan o gwe yn dod â'r cyfyn drefnau ynghyd er mwyn hwyluso'r gwaith yma yn gwythio'r gwaith yna ymlaen. Ac yn ym, ac mae yna gyferiadau fan ein ar y sleid ar y pethau dwi'n teimlo sydd yn allweddol pwysig gan ddechrau gyda phobl. Y cyfalaf proffesiynol yma, dyma'r cyfoeth, dyma'r grym, dyma'r hyn sy'n mynd i newid pethau. A chitha hefyd a'ch cydweithwyr yn ysgolion sy'n gwneud synwyr o'r datblygiadau. Yr angen fel i dod hiw i ni ddatblygu diwylliant ysgol, i fod yn dysgol ac yn sefydliadau sydd yn dysgu. Ac mae yna gyfle nawr i chi fynd ati, os nad ydych chi wedi wneud eisoes, fel arweinwyr ysgu, ysgolion i fynd ati i sicrhau hynny. Mae'r seilwaith yn cael ei wneud. Mae yna'r rhwystrau hynny sydd wedi bod yn rhwystr nawr yn cael ei gwaredu, fel bod nhw nawr yn caniatau yr datblygiadau ac arloesi a maen nhw'n ceisio uh, caniatau yn ytrach na rhwystro. A hefyd, yr hyn sydd wedi taro rwy'n drwy fynd yn rhyngwladol ac yn arbennig fe welwyd yn, yng Nghanada o'n Ontario, mae gen nhw bileri um, polisi addysg y dalaeth honno. A un o'r prif pileri oedd hyder y cyhoedd. A mae hon yn neges bwysig fi'n credu gallwn ni wneud ar yn cyd bod ni gyda'n gilydd yn gyson yn cyfleu neges bositif am yr hyn sydd yn digwydd. Ac yn canmol y gwaith sydd yn digwydd yn ystafelloedd dosbarth. Yn rhy aml iawn, da ni, a fi na wedi gwneud hynny yn y gorffennol, yn tueddu i fynd at yn, yn y gyddiaeth. Ond mae hwn wedi bod yn rhan allweddol o'r systemau'r cyfendrefnau hynny sydd wedi llwyddo e, mewn gwledydd eraill, megis Ontario ddwedais i, oedd hyder a'r neges bositif, a'r narratif bositif yma ynglyn â'r hyn da ni'n trio i wneud. Oes mae yna heriau, oes mae yna broblemau, ac ym, ym mhob newid mae yna gyfnod bler ac ansicr. Ond mae'r hyn da ni'n trio i wneud yn rhywbeth arbennig, a mae yn gyfle arbennig i ni wneud hynny fel glad, fel mae'r genhadaeth wedi cael ei ymlinellu yn y ddogfen ddiweddar. Wel, dwi wedi sôn amdano chi beth ydy'n ni'n neud felly? Beth yw'n cyfraniad ni yn y brifysgol? Fel dwi wedi dweud, da ni wedi sefydlu'r athro addysg a mae gennym ni bartneriaeth broffesiynol gyda nifer ysgolion a da ni'n gweithio'n galed i ddod â'r theori a'r ymarfer ynghyd. Dyna yw gwirionedd y systemau eraill sydd yn llwyddo, lle nad oes na raniad rhwng y theori a'r ymarfer, lle nad oes na wybodaeth sydd wedi cael ei gyfrif yn fwy pwysig na'r llall. Fel o'n i'n deud, dwi yn y grŵp ymgynghorol, annibynnol, ac e hefyd yn gwirdroi sut mae'r athrawon newydd yn cael ei datblygu a'i hyfforddi. A mae hwn yn gyfle arbennig i ni newid y cwriclwm so mae'r athrawon newydd sydd o fewn y system yn modelu'r hyn da ni ddisgwyl ar gyfer Donaldson ac yn modelu'r profesiwn. So dwi wedi mynd ati ar hyn o bryd gyda'n nghydweithwyr i sicrhau hynny. Y peth efallai mwyaf cyffroes sydd ar droed ydyw prosiect camau. Efallai bod i chi wedi clywed am hyn, ond mae gennym ni berthynas yn y brifysgol ffurfiol gyda Phrifysgol Glasgow. A mae yna gydweithwyr yn Glasgow yn gweithio gyda ni ar ran y Llywodraeth i ddablygu fframwaith dilyniant ar gyfer y cwricwlwm newydd. Y scaffold os mynwch chi, ar gyfer y cwricwlwm newydd, ar gyfer y meisydd dysgu a phrofiad a mae'r gwaith yma yn allweddol bwysig. Os ydych chi'n so ni cyfaddau problem y gorffennol ydy bod y cynnwys ac asesu cricliwm wedi bod yn rhywbeth sydd yn hollol y war wahân, ac yn bod asesu'n cael ei weld rhywbeth sydd yn bwydo at y bolrydd yn ytrach na bwydo'r dysgu sydd o fewn ystafell ddosbarth. Wel, mae'r prosiect yma yn fwriadol yn mynd i wirdroi y tueddiadau hynny, a fe welwch chi hynny yn yr amserlen sydd ganddo chi ar y llinell dop sydd ganddych chi'n yr ymselen yn sôn am y broses yma. Mae'n adroddiad wedi cael ei greu'n barod sydd wedi bod yn adolygiad ac yn dadansoddiad o ymchwil a pholisïau rhyngwladol eraill ar ddilyniant ac arferion goria. Mae yna adolygiad y sef mae hyn yn mynd i cael ei ddefnyddio ar gyfer dyfodol chwyddanus a'r Cricwm yng Nghymru. A ni hefyd wedi mynd ati i ddefnhau dealltwriaeth sydd gennym ni am y syniadau cyfredol am ddilyniant o fewn ardaloedd dysgu a phrofiad a chanolbwyntio a beth sydd yn bwysig wrth i chi ddysgu yr ardaloedd hynny. Dio ddim wedi bod yn broses hawdd, mae ddim yn broses o newid meddwl ac o ail ystyried sut dan ni'n sicrhau dilyniant ac mesur dilyniant o fewn y cwricwlwm. Yn ystod y tymor gwanwyn nesaf, bydd pob bydd aelodau'r criw camau sydd yn aelodau prifysgol ac ysgolion ym mhob gweithdi meysydd dysgu phrofiad ac yn gweithio i ddatblygu fframwaith dilyniant cychwynnol uh, fydd yn sail i'r cysyniadau allweddol ymhlyg wrth y syniadau yr un sy'n cyfri. Wedyn yn yr haf, maen nhw'n mynd i barhau gyda'r gwaith yma, ymreinio'r materion ac yn sicrhau'r fframwaith dilyniant hefyd, hynny hefyd, ond hefyd yn gweithio gyda'r arloeswyr datblygiad proffesiynol, bod yr hyfforddiant yna ar gael ar gyfer y thrawon ar sut i ymwneud â'r dillau asesu newydd yma. A fydd hyn y gwaith pellach yna'n digwydd yn yr haf. A wedyn yn yr hydref gobeithio fyna gyfle i rannu y ffrawnwaith yna ac i weld sy'n mae hwnna yn weithredol ar gyfer yr, yr hynny sydd yn arloesi. So y bwriad a'r cyffro ydy datblygu ffrawnwaith dilyniant progression framework o fewn y cwricwlwm sydd yn rhywbeth sy'n mynd i hyrwyddo'r dysgu. Ac yn ddiweddar, fe gyflwynid y syniadau yn Prag fel Cynadledd Ewropeaidd ac mae yna nifer o wledydd am ddod i weld y gwaith yma. So, chi enghraifft yn syth o gwledydd eraill yn awyddus i weld sy'n mae'r theori, sy'n mae'r marferwyr yn dod yn gilydd a sy'n mae hwnna yn bwydo fewn i'r cwricwlwm. Jyst negesion i gloi felly, Mae'n allweddol, a da ni wedi gweld hynny wrth fynd trwy'r broses camau yna, bod y datblygiadau'r cricwm newydd yma yn gofyn am arfer a newid meddylfryd, a mae hynna'n anodd. Dydy'r datblygiadau yma ddim yn mynd i fod yn llyfn ac yn gyson, a da ni wedi gweld hynny'n barod. Dydy unrhyw newid ddim yn llyfn ac yn gyson. A mae yna gyfnodau mynd i fod o ddiffyg eglurder, mae yna gyfnodau o ansicrwydd yn mynd i fod hefyd. A bydd hi'n hawdd iawn symud i ofyn am a disgwyl ateb sydyn, un ffurfiaeth sy'n neud yr, y presennol yn haws. Ond da ni ddim eisiau hynny. Does dim rhaid i bawb feddwl yr un ffordd. Da ni eisiau cyflwyno a chreu creadigrwydd. A mae hynny'n mynd i gymryd amser, ond wrth ymwneud â'r syniadau, wrth drafod y syniadau, fi'n mynd i greu rhywbeth sydd yn gyfoethog iawn o ran cwricwlwm. Ond fel dwi'n deud, mae'n mynd i gymryd proses. Mae'n broses yn mynd i gymryd amser a mae'n ansicrwydd yn mynd i fod. Ond fydd y cynnyrch, dwi'n hyderus iawn yn y marn i, y bydd y cynnyrch yn y pen draw yn werth chweil ac yn werth yr ymrafael. Yr ail neges, da ni'n mynd i wneud hynny ar ben yn hunan. Ac yn yr hen amser pan o'n y bobl yn sefyll o brifysgolion ac yn sefyll ac yn pregethu mewn cynadleddau, mae'r ateb gen i dydy hynny ddim yn wir. Mae hwnna wedi cael ei brofi ym mhob system sydd wedi llwyddo yn genedlaethol. Mae'r ateb ganddo ni gyd a drwy weithio gyda'n gilydd yr ydym ni'n dilwyddo. A mae pwer yr gallu na'n dod ynghyd, fel dywedodd Arwyn sydd yn digwydd eisoes yn y gogledd, ym mynd i yn rhywbeth sydd yn werth cadw gafel anna fo a werth i ddathlu. Soniodd Arwyn hefyd mae hanes oedd ymhwnci. Um, gai jyst dyfynnu chi um, lyfr Addysg Cymru yn y goleini a'r casgod gan G. Perry Williams jyst i orffen. Ac oedd allan o, dyma'r dyma, dyfyniad o'r llyfr hynny, rhagair y llyfr hynny. Pan fydd cyfnod y gwaith ailadladu'n dechrau, bydd gymryd unwaith eto gyfle eiraidd i ddatblygu system addysg well, ehangach, mwy dynol er mwyn gwireddu breuddwydioen ein harlwyswyr mawr. Rhaid i ni beidio a thaflu'r cyfle hwn i ffwrdd. Dyna'r neges i fi i chi heddiw. Pe bawn ni'n eistedd fanna lle ydych chi heddiw yn arwain ysgol, byddwn ni yn ymateb, byddwn ni'n mynd weithredu, byddwn ni'n ymwneud, oherwydd bod fi wedi diflasu dros y blynyddoedd a gael bobl yn deithau hyd at y manylun beth i'n wneud yn stafell ddosbarth. A dim roi cyfle i fi a'n athrawon o fewn yr ysgol i greu rhywbeth ac i berchnogi yr, y gwaith hynny. So dyna neges i chi. A jyst un nodyn diddorol, sgrifennwyd y llyfr yma yn 1916 yng nghanol yr hyfel byd cyntaf. Does dim byd lot yn newid yn hanes, ond gobeithio nawn ni wneud, ddim wneud yr un camgymariad a wneithwyd yn 1916, sef taflu'r cyfle arbennig hwnna i ffwrdd. Diolch i chi am eich gwrandawiad Diolch yn fawr.